Це у нас на Русини з Закарпатті кажуть пленка. Це з фільму зрізано. То я спеціально сам роблю таке. Я вже всім років мелодії грав на цьому. у 56 році мама мене дала в 6 років у школу. Ну, тут на вокзалі у нас у Тячові був один сліпий. Звати його було Ферко. І він ходив із тим і скрипку грав, і то у пленку ду, дуже красиво все то получало. Я думаю собі, що він то, -то свистить. Тоді я за ним давай ходити до полудня і в школу не пішов. А я дивлюся, він витяг то, то з рота і поклав собі в карман. А то впало у нього, бо він сліпий був, та мимо кармана поклав. Мимо жеба, я по-вусинську, мимо жеба. І то впало на землю. Я повидів, подняв, поникав, що то таке було, як п'ять купів кругленьких. Daí a pessoa o toată mundo, a Petro flutas ou bilan, um comércio. Aí tu me na fotografia, vou estar sedito. A um snabo, um aflete, um molodosti, um tose, o chefe se autônomo. lui já se você seduti, o me pokazal, posfestal, é na rasurou, e tiris, 2-3 tâzni au tot în acea oră. pomalé fiťkate, fiťkate i potom u mene polučila sa melodija. I ja na tom tak igrao, že jak na sopilci, na flejti.